Я, блядь, я живу в Україні. Я дивлюсь український телевізор, блядь, канали, ефіри, де українські. Якого хера, блядь, тут одна руска поїботіна, блядь. Одне дерьмо йобане оце. Засрали, сука, гамном тим конченим, все, що лиш може бути, блядь. Всі канали засрані цим гамном йобаним русським, блядь. Цими фільмами тупими, блін. Водка, водка мінти, водка, випив водку, проснувся, випив, блядь, ще водку, попав в мінтуру, побили морду, блядь. Одні й ті ж актери. Все таке дерьмове, таке кончене, блядь. По тих квартирах засраних ходять і дивляться, блядь, поза угли, де хто, блядь, насрав, пхають у баночку і півдня, блядь, говорять, що то той, того вбив, потім той того вбив. Це це піздець, блядь пиздец просто